¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo video gameplay Esta vez de Snake de Google aquí Pablito vas comentando Y bueno, vamos a ver si podemos superar nuestro récord de 38 Este juego es muy entretenido Les dejo el link en la descripción para que se lo descarguen Oh rayos amigos, ya perdí Es totalmente gratis này mới gồm đi nó là còn thành để rồi về cái này hả đấy Thank you.

Thank you.